हैश नेम का एरर लिब्रा कैल्क में क्यों आता है ये समझते हैं देखिए जब कभी भी फॉर्मूला मिसस्पेल्ड हो जाता है तो ये हैश नेम का एरर आ जाता है तो जैसे मान लीजिए आप यूज कर रहे हैं फाइंड फॉर्मूला तो फाइंड फॉर्मूला तो समझ में आता है कि एफ आई एन डी लिखा होता है लेकिन आप फाइंड में जब केवल फिल लिख करके और फाइंड फॉर्मूले को यूज करने की कोशिश करेंगे तो इस कंडीशन में आ जाएगी एरर जैसे सपोज कीजिए यहाँ फिल लिख दिया मैंने और यहाँ पर वाई को सर्च कर रहा हूं मैं और इस टेक्स्ट के अंदर सर्च कर रहा हूं तो ये देखिए इसको सेलेक्ट किया अब इसको बंद करूंगा एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ हैश नेम एरर आ गया समझ में आया कि नहीं जब भी मिस स्पेंड होगा फॉर्मूला मिस स्पेंड हो जाएगा तो ये हैश नेम एरर आ जाएगा ठीक है